Pisseblave se bet kroet ar skol vras an Je Uh, ebet... je uh, Digor? Oh, ben... kan la, hein. kan la, roke. Oh, skol vras, kwa pek pedir glas te be tu, peder vir mehe, da peder vir botot, ah, kwa. Hag moyen de zom, uh, ba zo pise, na, superieur, certificat. Pet e e a lor e glas go breve, pe am an hankoursko normal, pe bar marine, pe narme, pe... O, vis a la din an a an amman vis vat, Ma a mont din an <laughs> a an amman e mat. Mot alles om mi ammer de, de a de labourat. Da be wad am e da Just ben pla. Ben pla venet a skol. Am chanf eus en kasset eh, zegente war a port bagaj da ha kavazat. Eh. A gout se neha, an devis chokente me eh, jean jandra, a gout se neha deem tout war om zroa tout. Bien a bras tout n tout de a e skol. A gom o, o berd mat o rib, e, ya. Me jean jean bet war dro tre gant benak at eus hont skol da très tre li tir Ya spen an dra ha zoken me jean chen. Tre fors pe sedamza neha. glo nec'h, fors pesot. Ni hul ya hlanyo ba ta tu ma tu an aval bi euh, je klaska de euh, agwasket. Aga de pene ben alias pa zigo mbaskol bi je trempe de bouteille. Aga jo mo se pande ma sa. Glep ga. Gleptail ya an trait ya surtout capuchon noa met bon un dour zivir ba ha bouteille. Ha. Eus ket tomen ar skol? Eo, euh, tomen vizh skol o poal oa. a vije tomat, gouze pa da brez al naha oa pepine gasa e dam kanet evit e, yakad pa rapoal, ko. Naha oa pizu oa ber, ber an traou naha da poenset. Ya me me jonge gasen kun ken e in da lume ar poal. Ya. Du sker bilo. He kun e ken in da lume ar poal. Ha gen pe. Ben dan de vrich men jonge bibi. Tam kun ken is da lume ar poal. Ah, mes. Na, oa, pur pa c'hoant d'ober, oh, ya, euh, me bo, eus ben me eh. A, lume ar poll, me chonj, oa troioù vid... vid Ha ya, ya, ya, ya, ya, ya, et d'aller le mar poil voilà ya ya ya une dro quoi dro dro on le bret hors de rien quoi bret ya drame de digito mar las bene et du bar dit ça va ça nous bras oh, ya ya bras ou à franc bitte bitte on va on temps poil bien pas pas avant que ah, euh, ah ya ah. nai watos oh ani watos was ah watos den dolio watos tu mm. peu fond sur las la hat. Pid... Me bar ger vizh ket di a vizh ket tom bur vizh digr nour ta. A vizh ket cher do venn em no ket nour ger, A ah, men ouz. an er, <laughs> Ben bo doa, mem stemperatur <laughs> oa mez a Ya, ya, even. Hag ar dir vizh hon ton euh, oh, ah, de banti. Ka banti. Ya, Ah, ok, il voit que partout, de de là, qu'il draff draf vie. Ah, euh, il oh, oh, oh. y euh, a un vieux Bah, t'as le dire, une ronde Marcel, D-Kenter, casse ich Dan devese muske kal change ma gouile dan tau. Pezu gur ne vont ki be sorti e kal vigre dan dem tau e da mam a ket met Diwali de euh, ma vu gale vie ni se lardem euh, euh, eroe a gendarmerie da diwali wali eroe notre person a mos vi e che da on dem kenter vit vi trewal mos me change ma gouile de leis ja andra magret met a wa ki kantine be di de point se pepin <gasps> e oa... Menou ket peti n'eom gret hag e a vise... Nijom kim e d'un tam bar a degreste, bar a man, pe... Ya, bar a man, pe sur de oa ket konfit, ou yom ket oa konfit, ou de poent se oas, bar a man hag an eh, ban zouben. E me ma... E me ma la krep breme, ar oa les ap gral, hag ar oom bit, hag e ti eh, madame eh, Inizan, ne wa so salen wene a go me ne ia eh, a ti piu on be wa si madame Golias eh, on wa boucherie gati ya eh, tri dizen em gred an tau a go vise la ka de vise dor zwar an khwer e lo ben a go vise prene do barzin dem tri so mon bruer wa keri a go vise la ka do tam pique barza ga nan o gevel ya Ja, ich eh, lag an an und euh, a pepi e do he dam bar ne Do he e bar do e bei wollen do isuben, e a gute sehen doch euh, lag und euh, dann bar all und dann bar man ne. Ach was tut ihr? Ach wat devi schwier am stra. Ah ja. Ne dra da ja. Nan mit a fe. no Ne no Развешаем двое за паркадир, на вагину жену даже паркадир, трое берем, кеми сегони едвишал. Puis je glo or vi zo zach ludigris vi lan an zach temmes vi lak war pin vi lak vi de het Spinträger und so. Ja, ne, der, der Typ was cool. je mais bah, nous travaillons bah, de klas war roule on a die division lui c'est klas une klas wie dann eh, und bitte bitte sechs der üben mal im change même klas on on sechs da da tu le roule même klas war le bon mit par au blanc même klas tu as oublié de réfugier d'avoir tout là. Et de pointe de pour me de pour me de school locket was no he miske de a me had a gabotrat. A me had wada huntu a gabotrat wada huntu al. Na monarem de lo boy de na gawai sit kusok. Puis on bien in in in de school. Euh de heure reali ko. Ja, ave vas a gasse de gato ko. Men da pointe so al ostert de wa son varmes. Ker biloù, ker lârkenn, tre deudan, tre deudan, a lârc'h ar per 5 km, n'on la, bourg, va o zoad, g'a bout a-y ar kuat, bout a-y ar kuat, tachet, tachet mat. Kennet o zret ket an tallioù vizorat

E a goud se ma passet un exemple en mont da penaos euh, da vantolod, a nal al devant da da de bon ordeuse. A peu gure, euh, a ben deu va se me tout va gamaral he de bon ordeuse, n'est-ce qu'on est de bon ordeuse. Mi a gisse, a ma desk et va mi char gisse me l'artit, minte ar de brazon, le chaudronier égal e a quoi. Et na, pat euh, tribla, a gant eo euh, blav ez goud vio bar euh, vizkaud o... o certificat mitar, quoi. A goud ez se un la labour de rest, an euh, brest en orin, bar pors mour, bar mat imanche, bar pors mour, hag pe oa distere dar labour, ben, un rue de pares, quoi. <laughs> Mais au changement, maintenant, vous avez commencé dans l'industrie. Pe da ziskid, ja, da ziskid lenn, Me chanj, euh, ouen ke halak pa net skol, met me stra me chanj oa bepren de euh, si la ber vek etan adun kopinoz e gredan la prezen, o leo da ziski, da ziski len, tot boche a hawa, a bem da navije disket din len a, a lizereno. Set me stra ouen len a lizereno ben oan net skol a leiz da houta, met ouen ke halak. Hag o deus euh, me meus disket buan oa c'ha galag Eh? Ben a vakan chou pizion eo te da skol, ben a vakan chou ben ouen euh, deja... Komaz, komaz e galak... Pas mat, met... Dislipak eo? Disken ken tra, ya. Ya, ya. A skol eo zgoze e brezonek. Eh, Ta la de eo peus ket anvez d'ar vur petra o... Nan, me meus ket anvez, nan, me meus ket an a skol eo zgoze eo bich eo da hout kozeel brezonek, pizio a leiz da vuga la skol, na win ket a halak A-leiz a retu a divar mes, ne oen ket halak. Set a skolerz vid, eh, vid roi de gomprant de vugal, a oa oblichet da gozeel brezon. Met an drach a, a vugal a, a vugal a te buen. A peus ki bet poan gala galek war skol? Euh, pas rinan, me ma o va rena hag oa, oa mat eze parez. Hag on a, on pa du vakanch on a miseus pe miseur vueno, on a zizke dem, eh, len e euh, un euh, tam ag on go se da husum uh, da na wium uh, un tam galek ye me fall me go e, euh, galleg galek me preson fall ma risa ni me galleg fall ran fall e ba e fall noch was va galek fisur wiske net tut na nu e ge questo redaction na go lisa ma ma mos kou vedar de no husum no mit enfin Rilus diske da uh, Rena dis ket a galak e rog mont e skol, neus dis ket galak fall. Ah, ba ez o skoul ez eus tu, ba ra las eus eus lenn, kwa. Set eus pizu pem, pem la c'hoer la lour, viz eus seiz la ben hen o skoul eus kent, kwa. Hag e a baz eus an dud a ouie, ouie galak rog mont a skol, pe? A baz tout, Ti? Te? Me ouie, ya, ne, du me vizu kozier da, vizu kozier brezonek, med me sa, Euh, gallag o ien a per on tam man a pas mara ah, men lo dal ti go ia skol is ged uit ge gallag bet is ge gallag per is in ba skol ja ja man wie sie plis da vur ge bet trau is hein a vur per symbol per oh ja men men mus ge be gol la men mus ge be gol lampe stand du lampe da go sie ba zon mat es so so be da o um da

Da mar oa tu bar skoul. Leizer hort. O oh, ya leizer hort. O oh, ya. O oh, ya. Nou ke bekasse da skoul na pa da pa la brise. O ya mon avem da skoul, me vech avem da skoul, da skoul a vi je chere da vi ke mer ga, o che che ta tout trou mes. Ya vech de vouli vi ye skoul va va parkeur on be pas skoul, o ke ne di ye vi ye skoul. Balgar, Bagulho, não diria. Visie rumes vise skoler minten a real vise gure le. Chom mes ba an tigar le vise. Obrena gwell ma gaan naar school han mit. Wat ket eh, droge. Mijn papa de skrive og Karina in. droge. Leon jo ma ket die me change. Som moeder. Geer, maar geer. Pa pell o deo rezh an... Da bremen eo negle, negle a raet n'eo kontra plent, se lor... Eh, se bec'h eo... Eo a gwer a daoe eo, a-tao bonio, eo a-bonio a-trao... A-tao restriksion eo eo eo, skoul ken vras hag ar komplementer Ya. E ar barrez eo gant en travel la Ya, sur, ya. Sur, ya. Ya. de... Komprend Mais euh, d'arma peu me spéclevet et monsieur Gral ne se grainera ne se de et ne se croit à à haut complémentaire à ne se euh, destume de Vugal la quelle manescale de vite casané de scou la vie scolienne bique euh, de bique de brevet quoi. À goûter e, bon peut-être au cours ce que mes du du skolerien euh, bep sort euh, bar voul se pizur oa o skolaj euh, ga gassane betek o studi u e loa. Ti oa an dud emportant bar fouil ez apen peus a la person, a jean da met, hag a skoler, bet ez? Oui, a skoler. Ya, gwech e bet a mam o c'hed e bet a skoler, ha ah, nan, oa ket droit de... Non, non, non, ma vie j'ai ma je ne passe qu'au l'an, ben, des fautes, de, en tort, ouad, d'un bugle, tau. N'est que d'un scolaire, vich, gout, vich, vich, ma trésor, vich, bien d'un scolaire, hier, mais gouè, j'ai bien. Vous qu'on mamma, zo, gré, zo, guap, da hous, un homme qui gouise, de, euh, respond mal, puis on me respond, de, entre raison, entre galak, Also gret, ah, mama, ben, vich, all, rech, well, vich, l'ardem. Ja, e, muss. <laughs> Ja. A e e tout. Mais ce sont les hauts va zone puis on Ja ja. A du von de mister school. A perazila. Nien ke school. Fash de school. Eh. Ja. Pas simple de certificat. Ja, dan naar de contrebreuwe hoe an die eh. <laughs> Ja, ah. maar negus. Ve kim da me da han bimde. A ah, bimde bimde ha. Ben filmen har i salut me hon så bara i hamat. Oj. Ni ska bli falla där er vull. Ha ja. Men men men skrevet de kosho bo mine bi ben a a a skolaire a mosse. Ja. Och monsieur Gral Rogan ja. bus ja. a gaberne wall ja. Ja ja. Mais pisse

negozia, leket de hun oaz direk. Ha ah non Ha ah gra, in rochan fal. Vit degout de hant kompletamant, kwa. Ja. A ah. daoust a skoad vise gant da la vuset? Ha, paskal a se. Ha, oh nan, mas ket gout ni. Ha, nan, gaoul ar lak de se, ha, nan, do la. Ja. ג'רונטולרג עם die היום גם גרוע משלי. אמא, על הפורט שילדתי מום. מבחינת טריבאגה מסירה. הסרטיפיקט עדו לדהול. הוא מי שבא, הוא לא רע, Oh, הוא, nu door mijn biezen dingen was, de lopen nee was. Ik gooi de nee brouw dingen was. Ik had alleen wat drie uur in de school. Ik was gewoon door de dag, ik was situația străină, pentru că il tu c'est tu euh, sauté, <laughs> quoi. c'est qui Au scolaire mal des un Mais euh, du tu devais mission scolaire tout bur a ah, ah, merde de news là. Pour un les quatre ou qui c'est à là. Il rien hein. C'était un brevet là les Saint-Paul de Léon oui quoi mais qui est ce point quoi. Mais t'as pas le quatre vaches. Gardreuve et visé quest ket qu'on Je ya, mais je me monsieur Berthélémy, il ya, met... Euh, euh, il Oui, il Enfin, euh, scolaire, il mad de hein. Mais... a Bugle, on voit qu'il a des noix, c'est bête, on est en a. Ben, à l'eau, à na a a... À l'école, on quoi. Euh, Et <laughs> euh, euh, le l'air m'a vu bon, del n'est tout, non, moi. N'y a pas l'arbre, n'y a pas l'arbre, n'y a pas l'arbre, n'y a pas l'arbre, n'y a pas l'arbre, n'y a pas l'arbre, n'y a a a marine, par a pas l'arbre, mais le scolaire n'est professeur, n'est pas l'arbre, n'est pas l'arbre, n'est pas l'arbre, n'est pas l'arbre, Ah ouais, ni jo ve, ag ni jo retret de houl. Er beizant et euh, ba her en kechon peizen da ge. Euh, ve jo euh, a houl wi se fallu, o e brezel a bet fallu. Da was pem pa tregen da ge de brezel ko, bitte blas de ugende. da. O fallu, pon de verse loinet, pon go da han te vivi. Sitte wie later vugale, ma ziskes maat, ma hi... Uh,

il Me, me mestra... mais euh, Dactylo. Dactylo, disques. Daktilo, Dactylo, dactylo visite de musique, visite disque gris. ya da cerise la pépinière aya ah, ya, ya, a ah, du du euh, du, de Il y A pensien, vigie. Bargo, nuelgo, il à a pensien d'armar, hein. Ah, a dont te à quoi à goûter, non, hein, ou à, euh, on qui grille, tis qui dactylo, tis qui musique, euh, y'a. a, à vie j'auberne tout, hein. Oui, tis qui grille, vis tout, hein. Ah Y'a, à vie je triblador, cette vie je rumeche, blabla, quoi. Ben, pas qu'à CAP, ben, hein, Ah, y'a, CAP, dis hein. je. CAP, ouais. Ah, CAP, y'a. Tu peux se mettre de Ah y'a. Y'a, CAP grille, y'a. Ah, y'a. Et ouais, moi, ce que l'eau, est-ce que l'eau, j'ai dû, Ah, non, non, bicyclette, hein, ma bicyclette, une, d'orgueur. Ah, ben,

Na ken mo trolas ki se skola braz oar a Castelpol. Ne me Castelin bat se chie nous on ket. A ruz o chomun na ha betek a breve ga? Euh, ya, nou kadet me mes beket a breve, pudur euh, oan... Euh, euh, just a blaz, oan ma gred un kwe klan, un chom a barger. Daou se vije diga sa tin va... Va devoir de dober barger, met nou kopenot, fin navigal a zo drôle bemzegla. Euh, hag eo euh, meus desid eus chom bar gea. Ya. Labour a douar, ma. Mm, me ket kar me zoet o douze da zizki kriet. Hag un deut ave euh, kemenirz ma velar da handra. Da gouzi oan chom bar gea, be ve c'hoar oa eo Set eme oa chom a bar Zio la zout. Ah, euh, do vant diegez, quoi. <laughs> Pez oa zout. ya. ya. Grieet, pas be gret Eh, ou din, din, din verhen me Pascal Stariel, hein. Vis gedam sa d'or. Vena. Ou zi po am di meed me gemeen ti eg se euh, va... Euh, va rouan ou gout zi, quoi, hein, set... Euh, war enke kreske. Dija po am bin, va, na was kler, dija, bet la Bordeaux, oui, je me quitte la Bordeaux. C'est qu'il se ne scraille pas de hum, la Bordeaux. Pépine ne I tam, i tam pue de eh, tout tout in ah, be et quita ha vule ka chamanna. Ja. Ja, ka cham, ja, me change tout in be deta fou d'ailleurs. Ja. Beste mich chez Jules Begren. Oh, be be so scolaire, den scolarisé, infirmière par rapport aux doue. Euh, Gaf din viche schon mit dene e be Da vulle. Mais pa avoir qui causel sans ba ba school. Travo an, an dud a oui da, e vich red kouita da vro, pe oh, chan, vich ke chanj an reib an da, pe... O oh, eo, me chanj an dra a oui euh, pan, pan chanj an o Michel, o win, an, o an devant, devant kouit. Lort o bet d'un dro, douz e var euh, pas de foule, met uh, en dro, ba hospital Montreux, eus met pekavet uh, infirmierez, et zo bet var par e se zigent a d'un dro, douz e var Montreux, skolerdian zo de dia. Ba posto o memes zo de dia, ya. Ar sistem oa gis. Ya. Me an rach neus goulonde a da vro ben ar fin, kwa? Ya, ya. Ya. Me a gis oa, bon... Gis oa, kwa? Re baouk, fars velos, an du ar vid mag tout dut. Vid mag tout dut, ya. Te kis oan euh, oblige de vond tu me Hag a baouno fed na plas o sur, kwa. Ba na ar me petram se... Modal d'or d'or d'or d'or d'or d'or d'or ya. Et tu are spirit euh, un euh, spécial dans tu la fouille. Euh. Ya ya, ne ne wa de spirit brazon la ma. <laughs> Ba <laughs> non non. Non. O pengalak is se vrai que c'est quoi. His bras is o pengalak. Belres? E a gisse wa. Grenus va Pu tout le quartier de Vorton de la travail a gros rouge dispersé. Ah, ma de skate et colonial e mortor puis, tout quoi, bureau, scolaire, la bourne j'ai mais je serais dit. L'instruction tue lentement mais sûrement. En plus c'est cuite quoi. C'est un...